آله وأصحابه أجمعين أهلا يا شباب مرحبا بكم في قناة تعليم اللغة العربية بعد أن وفقنا الله عز وجل لشرح أساسيات مهمة يحتاجها كل طالب يعاني من مشاكل وعقد في تعليم النحو أنا أنصحه أنه يرجع للدورة السابقة التي كانت بعنوان دورة تعليم أساسيات النحو العربي هنا أود أن أضع آه، فكرة مهمة كثير من الشباب والفتيات يشكون من صعوبة النحو يقول لك النحو صعب جدا يعني ما نقدرش نفهم النحو يا أستاذ النحو هذا شيء معقد السبب مش في أن النحو شيء معقد النحو شيء جميل حلو ورائع وممتع النحو رياضة العقول لكن مشكلتنا تكمن في أننا عندما ندرس النحو نريد أن ندرس القاعدة وما ندرك حاجة مهمة جدا أن القاعدة هذه ضروري أنها تكون مرتبطة بقواعد سابقة النحو مثل درجات السلم لو ما تشتي أن تصل إلى الدرجة العليا ضروري أن تبدأ من تحت تصعد درجة درجة فقواعد النحو قواعد مترابطة وهذا هو السبب أنا كانت فكرتي أني آه يعني من بناء القناة أني أخدم طلاب المرحلة الثانوية طلابي أبنائي وبناتي في في مدارس الثانوية في الجمهورية اليمنية أود أن أخدمهم جميعا وأيضا في الوطن العربي بشكل عام أود أن أخدمهم أقدم لهم شرح لمناهج اللغة العربية مفصلة لكن وجدت نفسي حائر أني كيف أقدم لك شرح لمناهج المرحلة الثانوية والأساسيات معدومة عند الطلاب هذا ما واجهه أنا أيضا في الواقع في المدرسة ففكرت أنه لابد من وضع دورة أساسيات لتعلم النحو العربي الحمد لله اجتزناها وهذا ما أود أن أنبه إليه أنك ضروري أنك ترجع قبل ما تدخل في شرح والاستماع لشرح هذا الدرس أنك ترجع للدورة السابقة عشان تعرف يعني مثلا أنا سأتكلم عن المبتدأ والخبر سأتكلم عن الفعل والفاعل سأتكلم عن الجوانب العربية سندخل في تفصيلات في منهج الصف الثاني الثانوي ابتداء من الآن وأعدكم وأعد طلابي في الصف الثالث الثانوي أني إن شاء الله الدورة القادمة والمساق القادم سيكون شرح كامل ومفصل لكتاب النحو للصف الثالث الثانوي تابعونا فقط تابعونا وستجدون أن مادة النحو أصبحت سهلة إضافة إلى أني إن شاء الله أعدكم أني سأقوم بشرح آه، دروس الأدب ودروس البلاغة من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي هذا سيستفيد منه كل طلاب المرحلة المتقدمة المرحلة الثانوية بشكل عام حتى الطلاب الجامعيين سيستفيدون من هذه المعلومات لأني أنا سعيت وأسعى دائما في شرحي إلى أن أوضح النحو بشكل تطبيقي مش نظري الشكل التطبيقي أقرب كيف أنك تستطيع أنك تركب جملة تضبط أواخرها بالشكل كيف أنك تستطيع أن تعرب هذه الجملة كيف أنك تستطيع أن تستخرج آه، من فقرة من جملة حتى أنك عندما تقدم الاختبارات تستطيع أن تجتازها بسهولة اليوم بإذنه تعالى سأبدأ بمنهج الصف الثاني الثانوي الجزء الأول لدينا أول درس في منهج الصف الثاني الثانوي بعنوان الجملة الاسمية طبعا أنا قد تحدثت في فيديو سابق في آخر فيديو في دورة تعليم أساسيات اللغة العربية أو دورة أساسيات آه، النحو العربي تكلمت فيه عن الجملة الاسمية والجملة الفعلية والفرق بينهما وكيف تستطيع أن تفرق بين المبتدأ والخبر الآن سأعيد من باب التذكير فقط نقطة نقطة آه، أركان الجملة الاسمية من أجل أننا ندخل إلى درس اليوم <clears throat> الجملة الاسمية لها ركنان أساسيان هما المبتدأ والخبر شوف معي ركز جيدا عندنا في اللغة بالنحو بالذات ضروري من الترتيب الترتيب هذا مهم جدا يعني احنا متعودون يعني في اللغة العربية الترتيب مهم حتى أظن أنا في بقية اللغات يعني أنت لو نظرت إلى اللغة الإنجليزية في هناك الترتيب مهم أنك تأتي أولا بالفعل ثم بعدها بالفاعل هكذا لا عندنا في اللغة العربية نفس القصة لو ما أنا أشتي أفهم شرح أو أستطيع أن أركب جملة ضروري ما أنظر إلى الترتيب أيهما يأتي أولا ثم ومن يأتي ثانيا وأحيانا أنا أقدم وأؤخر وهذا شيء يعني هذا ما يسمى آه، بملح النحو العربي كما يقال لولا التقديم والتأخير لفهم النحو الحمير يعني في عندك التقديم والتأخير هذا أسلفت أنا سابقا بأنه من, من أجل جوانب بلاغية من أجل جوانب آه، كتابية من أجل يعني أشياء آه، أيضا جوانب نحوية نقدم ونؤخر لكن الترتيب مهم المبتدأ يأتي أولا في الجملة الاسمية الخبر يأتي ثانيا المبتدأ هو الاسم الذي يقع في أول الجملة المبتدأ هو المحكوم عليه نحكم عليه مثل الكتاب مفيد المبتدأ هو الاسم الذي يقع أول الجملة اللي هو الكتاب مفيد خبر المبتدأ محكوم عليه الكتاب محكوم عليه حكمت عليه بأنه مفيد وهذا المبتدأ دائما يجب أن يكون آه، معرفة سنأتي إلى تفصيل ذلك لاحظ معي الحكم الذي نحكم به على المبتدا هو الذي نسميه الخبر طبعا الخبر ياتي بالترتيب بعد المبتدا بالضبط بعد المبتدا واحيانا يتقدم هذا سنتناوله ان شاء الله في الدرس القادم لدينا في دروس الصف الثاني الثانوي تقديم الخبر عن المبتدا جوازا ووجوبا الحكم الذي نحكم به على المبتدا نسميه خبر اذا الخبر هو حكم نحكم به على المبتدا يعني بشكل بسيط جدا نفهم هذا أن الخبر حكم نحكم به على المبتدأ وأيضا هو يأتي يكمل الجملة مع وجود المبتدأ يتمم معنى الجملة ويكملها فلو أنه أنا جبت كلمة الكتاب واستبعدت كلمة مفيد ستبقى يعني ما هي جملة هذه كلمة فعندما أتت كلمة مفيد تممت الجملة تممت معناها الرئيسي و أنت لو نظرت في كلمة مفيد ستجدها ستجد أن كلمة مفيد حكمت على المبتدأ حكمت عليه فهي نص الحكم على كل هنا نكون هذه عبارة عن مراجعة سريعة أما الدرس اليوم فهو سيتناول الجانب التطبيقي في الجملة الاسمية المبتدأ والخبر مرفوعان تتذكروا لو ما أنا كنت أتكلم عن الرفع في الأسماء والأفعال في دورة آه، أساسيات النحو العربي عودوا إلى هذا الدرس ستجدون الرفع ما هي حالاته عفوا ما هي علاماته وما هي العلامة التي يستخدمها في الاسم المفرد في المثنى في جمع المذكر السالم في آه، الأسماء الخمسة وهكذا أساس أنك تتخلص من أو تفهم ما معنى مرفوع من أجل أنك تفهم ما معنى مرفوع زيادة في التوضيح المبتدأ والخبر مرفوعان إما بالضمة كعلامة أصلية أو الواو أو الألف كعلامتين فرعيتين أوضح لك هذا في الأمثلة شوف زيد قائم الصائمون فائزون الطالبان مجتهدان أخوك متميز طبعا أنا استبعدت بعض أمثلة الكتاب أنها غير واضحة لكن آه، اشتي أنا أوصل لك الفكرة من خلال أمثلة سهلة أولا وبعدين ندخل إلى أمثلة الكتاب لاحظ معي زيد قائم المبتدا والخبر مرفوعان إما بالضمة كعلامة أصلية أو الواو أو الألف كعلامتين فرعيتين فزيد قائم جملة اسمية مكونة من مبتدأ زيد وخبر قائم كلاهما مرفوعان بالضمة الظاهرة على آخرهما ونقول في إعرابهما زيد مبتدا مرفوع وقائم خبر مرفوع بالضمة الشاهد من هذا المثال أن المبتدا والخبر مرفوعان لكن متى يرفعان بالضمة؟ عد إلى درس والفيديو المسجل بعنوان رفع الرفع في الأسماء ستجد الإجابة لكن أنا سأوضح لك مش مشكلة زيد اسم مفرد والاسم المفرد يرفع بالضمة الظاهرة على آخره ومن الأسماء التي ترفع بالضمة الظاهرة على آخرها جمع التكسير وجمع المؤنث السالم وقائم أيضا اسم مفرد رفع بالضمة الظاهرة على آخره موقعه من الإعراب زيد مبتدأ وقائم خبر الصائمون فائزون قال هناك المبتدا والخبر مرفوعان إما بالضمة كعلامة أصلية أو الواو أو الألف كعلامتين فرعيتين الصائم فائزون مبتدا وخبر جملة اسمية مبدوءة بالمبتدا الصائمون وجاءت كلمة فائزون تممت هذه الجملة فسميناه الخبر الصائمون فائزون لو قلنا ما إعرابهما شوف معي هنا الصائمون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم الواو علامة رفع فرعية تتذكرون أنا قلت أن الواو في الفيديو السابق الذي كان بعنوان الرفع في الأسماء والأفعال الواو علامة رفع فرعية تكون في في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة الصائمون مبتدا مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم فائزون خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم أيضا إذا لدينا جملة الطالبان مجتهدان جملة اسمية مبتدا وخبر لكن هنا العلامة تختلف تختلف لأنه هنا مثنى المثنى يرفع بالألف كما هو معهود ومعروف سابقا الطالبان مبتدا مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى مجتهدان خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى هنا الشاهد أن المبتدا والخبر يرفعان بالألف إذا كان مثنى والألف علامة رفع فرعية من خلال هذه الأمثلة تبين لنا أن المبتدا والخبر مرفوعان إما بالضمة أو الألف أو الواو ومثله الأسماء الخمسة هناك أخوك متميز هذا منظر جميل من بلادي الرائعة اليمن قف مع هذا الفاصل بيت جميلة آلة العيش صحة وشباب فإذا وليا عن المرء ولا ننتقل إلى المبتدأ كيف يكون المبتدأ وكيف يكون الخبر أنواع المبتدأ وأنواع الخبر المبتدأ لابد أن يكون كلمة واحدة لابد أن يكون كلمة واحدة وهذه الكلمة لابد أن تكون اسما صريحا أو مصدرا مؤولا يعني بتأول مجموع كلمات إلى كلمة وعندما أقول كلمة يعني معروف أنها لفظ واحد فالاسم الصريح مثل المدرسة رائعة المدرسة رائعة المدرسة مبتدأ مرفوع طبعا أنا ما نوع المبتدا هذا نوع المبتدا هنا اسم صريح احيانا المبتدا ياتي مصدر مؤول ما معنى مصدر يا شباب المصدر في اللغه يعرف بانه كلمه دلت على العمل غير مقترن بزمن مثلا صيام قيام قيام كلمه دلت على على على عمل القيام لكن زمنه مش معروف عندما اقول لك انا قيام أنا حددت متى وقت القيام هذا لا إذا هو مصدر صيام صيام هذا مصدر كيف عرفت؟ كيف عرفت ذلك؟ لأن صيام كلمة دلت على عمل وهو الصيام يقوم به الإنسان لكن متى زمنه مش معروف فهذا نسميه مصدر مصدر طبعا قسمان إما مصدر صريح مثل صيام قيام وإما مصدر مؤول فالمبتدأ يأتي إما كلمة صريحة مش مصدر صريح كلمة صريحة اسم صريح أو مصدر مؤول اسم مثل المدرسة الكتاب الكلية الجامعة البيت اسم ويأتي مصدر مؤول كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم والتقدير صيام صيامكم خير لكم أولنا المصدر الأول بيكون مكون يا شباب من أن زائدا الفعل المضارع أو ما زائدا الفعل المضارع إذا أن أداة نصب تنصب الفعل المضارع تصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه شوف معي هنا الإعراب حرف مصدري ونصب مبني على السكون على السكون لا محل من اعراب تصوم فعل مضارع منصوب بانه علامه نصبه حذف النون لانه من الافعال الخمسه والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل هذا المصدر المؤول الذي هو مكون من ان زائدا الفعل مضارع تصوم في محل رفع مبتدا خير لكم خير خبر مرفوع بالضمه الظاهره على اخره إذا المبتدأ يكون آه، يأتي اسم صريح مثل كلمة المدرسة في جملة المدرسة رائعة ويأتي مصدر مؤول مثل أن تصوموا أيوة المبتدأ يا شباب شرط فيه أن يكون معرفة يعني إذا كان مع يعني يكون معرفة بدون أي مسوغات لكننا أحيانا قد نأتي بالنكرة ونجعله مبتدأ وهذا في عدة عندك عدة مصوغات وهذه نسميها في الصف الثاني الثانوي بمصوغات الابتداء بالنكرة يعني الأشياء التي تخل... تجيز لنا أننا نخلي النكرة هذا مبتدأ الأشياء التي تجيز لنا بأن نجعل هذه الكلمة التي هي نكرة نجعلها مبتدأ في الجملة نركبها مبتدأ في الجملة أولا يجوز الابتداء بالنكرة إذا وقعت متأخرة يعني إذا تقدم الخبر يعني إذا إذا آه، عكسنا الترتيب بين المبتدا والخبر أنا قلت لكم بداية الدرس المبتدا يجي أولا والخبر يجي ثانيا بالترتيب لو أني معي نكرة كلمة نكرة مثل ضيف واشتي خليها هي المبتدا أعكس أرجع المبتدا هذا في الأخير وأقدم الخبر إذا وقعت متأخرة وكان الخبر شبه جملة مثل عند زيد ضيف عند زيد ضيف عند يعرب ظرف زمان أو يعرب حرف جر زيد اسم مجرور علامة جره الكسر الظاهر على آخره ضيف طبعا عند زيد الجار والمجرور في محل آه، عفوا ظرف مكان والجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم وزيد مضاف إليه مجرور بالكسرة يعني هو له إعرابين بعض الناس يقول عند هذه حرف جر وزيد اسم مجرور على مجال الكسرة وتعرب عند كما هو معروف في المنهج المدرسي عند ظرف مكان منصوب على تنصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالكسرة وشبه الجملة سميناها شبه جملة ليش؟ لأنها مكونة من ظرف ومضاف إليه شبه الجملة يكون إما ظرف مضاف إليه أو جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم ضيف مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو هنا نكرة وجاز لنا أن نجعله مبتدأ لأنه تأخر عن الخبر فلو تقدم لما جاز اعتباره مبتدا أنا وضحت ذلك هنا في الشرح اثنين يجوز لنا أن نجعل النكرة مبتدا إذا سبقت النكرة بأداة استفهام أو أداة نفي مثل قول الشاعر أمنجز أنتم وعدا وثقت به أم اكتفيتم جميعا نهج عقوب ويسأل أحبابه يقول أنتم بتنجزوا الوعد يسألهم يستفهم استخدم أداة الاستفهام الهمزة أداة الاستفهام الهمزة هذه جاء بعدها منجز ومنجز هذه نكرة منجز نكرة بس ما إعرابها منجز الهمزة الاستفهام منجز مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أمنجز أنتم وعدا وثقت به أم اقتفيتم جميعا نهج عرقوبي الشاهد من المثال أنه جعل كلمة منجز الذي هي نكرة جعلها مبتدأ هنا بالرغم أنه لا يجوز لنا أن نجعل الكلمة اللي هي نكرة نجعلها مبتدأ بس في هنا حاجة سوغت لنا يعني أجازت لنا ما هي الأشياء الذي أجاز لنا هنا هو وجود همزة الاستفهام في بداية أو قبل هذه النكرة ومن مسوغات الابتداء بالنكرة إذا سبقتها كلمة رب مثل رب أخ لك لم تلده أمك في المثال مثال الكتاب المدرسي ورب أخ أصفى لك الدهر أصفى لك الود دهره ولا أمه أدلت إليك ولا أبو ورب أخ لك لم تلده أمك في عندك كلمة رب وفي كلمة أخ أخ هذه اللي مكتوبة باللون الأسود هي المبتدأ أنت لو نظرت فيها ستجدها نكرة لماذا أو ما هو المسوغ الذي أجاز لنا أن نبتدئ هنا بالنكرة جاز لنا أن نبتدئ لنا أن نبتدئ بالنكرة هو وجود كلمة رب قبل الفعل وجود كلمة رب قبل هذا الاسم النكرة وإعراب المثالين كالتالي رب أخي رب حرف جر زائد أخ اسم مجرور لفظا بحرف الجر الزائد مرفوع محلا على أنه مبتدأ طبعا أحيانا حروف الجر الزائدة هذه لما تدخل بتأثر على الحركة الإعرابية في الاسم الذي بعدها لكنها لا تؤثر على موقع الإعرابي هو مبتدأ مبتدأ فدخل عليه حرف الجر الزائد أثر على إعرابه رب حرف جر زائد أخ اسم مجرور لفظا بحرف الجر الزائد مرفوع محلا على أنه مبتدأ أربعة من مسوغات الابتداء بالنكرة يجوز الابتداء بالنكرة إذا كانت موصوفة مثل رجل كريم عندنا الكلمة المكتوبة باللون الأسود هنا شيء كلمة رجل كلمة رجل هذه إعرابها هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهنا نكرة وجاز الابتداء بها لأنها موصوفة ما معنى موصوفة؟ يعني أنا جبت كلمة بعدها تصف هذا الرجل فوصفت هذا الرجل بأنه إيش؟ كريم فإذا كانت النكرة موصوفة يجوز لك أن تأتي بها مبتدأ لو أن كلمة كريم هذه مش موجودة ضروري ما نقول الرجل عندنا يعني نعرفها أما بوجود كلمة كريم الذي هي الصفة وصفت لنا كلمة رجل فهنا جاز لنا الابتداء بالنكرة وكريم صفة مرفوعة لرجل علامة رفع الضم الظاهرة لأن الصفة تتبع الموصوف في الإعراب ومن مسوغات الابتداء بالنكرة أيضا يجوز الابتداء بالنكرة إذا كانت مضافة إلى نكرة أخرى يعني بتجيب تنتين نكرات واحدة بعد واحدة وتعرب الأولى آه، مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وما بعدها يعرب مضاف إليه كما سنلاحظ الآن شوف هنا في في الإعراب تجيب كلمتين نكرة ثنتين نكرة تعمل الأولى وتأتي بالكلمة الثانية بعدها في تركيب الجملة فتقول وعمل بر يزيد في الأجر عمل بر يزيد في الأجر عمل مبتدأ مرفوع على رفعه الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف وبر مضاف إليه مجرور وعلى مجره الكسر الظاهرة على آخره ما الذي جاز لنا أن نستخدم النكرة هذه مبتدأ المسوغ الذي سوغ لنا أو الذي أجاز لنا أن نبتدئ بالنكرة هنا هو وجود نكرة بعدها أضيفت إليها وهي كلمة بر إذا كانت المسوغ السادس إذا كانت النكرة عاملة عمل فعلها عفوا إذا كانت النكرة عاملة عمل فعلها أو إذا كانت من ألفاظ العموم ما معنى النكرات التي ما معنى الكلمة التي تعمل عمل الفعل عندنا من من الكلمات التي تعمل عمل الفعل اسم الفاعل واسم المفعول أنا أظن أن طلابي في الصف الثاني الثانوي قد تعلموا اسم الفاعل واسم المفعول من خلال درس آه، من خلال الصف الأول الثانوي والصف التاسع الأساسي فكلمة حامل اسم فاعل كيف عرفت أنها اسم فاعل؟ لأنها دلت على العمل الذي هو الحمل ومن يقوم بالعمل الذي يقوم بالعمل نسميه إيش؟ حامل حامل علما قائم حامل علما قائم طبعا هي تعمل عمل الفعل فهي تنصب بعدها مفعولا به كما نلاحظ هنا في الإعراب مبتدأ مؤخر عفوا حامل مبتدأ مرفوع على مطرفه الضمة الظاهرة على آخره كلمة مؤخر هذه زادت هناك في خطأ مطبعي مبتدأ مرفوع على مطرفه الضمة الظاهرة على آخره وهو هنا نكرة جاز الابتداء به لأنه عامل عمل فعله فهو اسم فاعل واسم الفاعل ينصب مفعولا به بعده فكلمة علما مفعولا به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كل ميسر لما خلق له كلمة كل هذه نكرة لكنها لفظ من ألفاظ التي تدل على العموم فجاز لنا الابتداء بها وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس من مصوغات الابتداء بالنكرة سيليه الدرس التالي أو الفيديو القادم لنكمل بقية هذا الدرس ونبين فيه أقسام الخبر ومتى يجوز لنا تعدد الخبر هنا لدينا بيتين جميلتين مع هذه الخلفية الرائعة بقلبي للهوى داء عجيب تحير في تلافيه الطبيب إذا أخفيته أبلى فؤادي وإن أظهرته غضب الحبيب مشكلة الهوى هذا استودعكم الله لا تنسوا لايك مشاركة مشاهدة نشر القناة لزملائكم وأصدقائكم لكي يستفيدوا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته